ध्यान दीजिए कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है सीट पर पानी के संकेत रहे तो कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें और सीट के ऊपर बने सामान का न खोलें जिन यात्रियों ने पहले से ही व्हीलचेयर की बुकिंग कराई है उनसे निवेदन है कि बैठे रहें सभी यात्रियों के उतरने के बाद आपको सहायता दी जाएगी अब आप अपने मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं आगे बैठे यात्रियों से निवेदन है कि वे पहले उतरे विमान से उतरने से पहले कृपया अपना सारा सामान मोबाइल फोन चश्मा किताब कैरी बैग आदि ले जाना ना भूलें धन्यवाद May we have your attention please welcome to Netaji Subhash Chandra Bose international airport at Kolkata The temperature outside is 30 degrees Celsius. Please remain seated and do not open the overhead until the seatbelt sign is switched off. Passengers with pre-booked wheelchairs are requested to remain seated and will be assisted after all the other passengers have disembarked. You may use your mobile phone now. Passengers in the forward section are requested to deplane first. Before deplaning, please make sure to collect all your valuables and belongings like mobile phones, spectacles, books, caravan, etc. On behalf of Air India member of Star Alliance, Captain Pallab and the crew, we take this opportunity to thank you for making Air India the airline of your choice. We look forward to the pleasure of flying you again. Thank you.